Euh, las cantas de nau que començan a nau que s saacabana u e euh, per ne sauton lo quate suvent permos solide e solide qui a die sillas principal que si e mai esotérica qu’aò. Mais qui a un siu qui cantava que en pot collectar eu canta unvè carnaval qu’aquate mutums, que son gras ques son bons que lo sul la reppi qui cantava da quate mutums. Dunque si deve cantare Tabi Kuate Kopskiya.